¿Qué tal, gente? Estoy un poco... Estoy un poco alterado en este momento, estoy impactado porque estoy muy cabreado. Y ah, no es específicamente por alguien de Japón, sino por gente de otro país visitando Japón. Tuve un encuentro con un gaijin el día de hoy y fue súper grosero. Ah, estoy esperando en la línea Honkyu que viene desde Kobe a Osaka. El tren se atrasó media hora y eso me cabreaba. Soy la primera en la fila porque ya estaba esperando el tiempo del culo y al fin llega el tren. Soy el primero, así que voy a buscar asientos libres en el tren, si es que hay alguno, porque tal vez ni siquiera haya. Va a estar full lleno porque el tren está atrasado, y eso significa mucha gente esperando para subirse. Como sea, ah, se abre un espacio, un espacio de buen tamaño, y algunas chicas tienen su vestido suelto como que por debajo en un tren a reventar. No hagas eso, eso es súper grosero en Japón. Y le di, ya sabes, un par de segundos para que se mueva, se mueve, yo me siento, y le oigo decir, ah, al principio no me di cuenta porque ni siquiera la regresé a ver para ver si era Gaijin o lo que sea. Y dice, ay, este más se va a sentar al lado mío. Y es como que, de ley, puta de mierda, es así de lleno que está el tren porque es hora pico. Estamos hablando de que son las cinco y media en Japón. El tren llega atrasado, todo está full, de tope a tope, un tren totalmente abarrotado. Ah, sí, así funciona en Japón. Estamos hablando de 127 millones de personas apretadas en un país más pequeño que Nueva Zelanda. Ok. Bueno, fíjense en esto. Me siento y ella dice eso. Y su novio. Es como que, oh, ok, te interesa de de tuyo. Supuso que al menos me regresarían a ver que yo también era un gaijin, pero al parecer intuyeron que yo también era japonés y que no entendía inglés, o sea, la conversación que estaban teniendo justo al lado mío. Así que me atrevo y les quedo viendo como que, oh, ¿en serio? Ah, ¿en serio? O sea, no les dije nada, pero les quedé viendo como que, ah, ¿en serio? ¿Ah? ¿En serio vas a hacer esto justo ahora enfrente mío y hablarás de ello como si estuviera en una burbuja o algo y como si no te pudiera Así que le quedé viendo así como que, o sea, están aquí, aquí. No es que te veo desde lejos, no, no, está aquí, aquí, justo aquí. Eh, y el man está en su celular como que... O sea, como si ignorara que algo acabase de pasar. No me regresaba a ver, ni siquiera actuaba como si hubiera tenido esa conversación justo al lado mío o hablado de cualquier cosa. Así que yo como que, ¡ah! ¿En serio? Ok. Ah, ok. Yo también tengo celular. Así que lo voy a poner aquí justo enfrente mío. ¡Ah! tal vez puedas leerlo porque estás justo al lado mío. Porque estás full cerca, ¿verdad? Y empecé. Vaya, no van a creer al imbécil de Gaijin que tengo al lado. Y de hecho puse esto en Facebook. Puedes ver la publicación. En serio escribí eso. Puedes ver claramente lo que escribí en mi celular. Como que es, mira lo que escribo, ni siquiera tengo que decirlo. Tú estás aquí, justo aquí, mirando y leyéndolo. Puedo expresarme mejor en palabras escritas en este pequeño iPod. Uh, y bueno, como sea, estoy seguro de que lo vio, y aún así no decía nada. Era como que, ah, ya ves, ahí lo tienes. Lo pondré en todo en línea por ti, te tomaré una foto y la añadiré a la publicación. Y seguía sin decirme nada, no decía nada, ni siquiera, oh, lo siento, sabes que es que es un poco grosera o algo así. Número uno, no quiero sentarme al lado de tu novia, ni siquiera le dirigía puta mirada, cabrón. Número dos, sé que es una puta porque la escuché hablar, así que definitivamente no voy a sentarme al lado de ella aunque sea la cosa más linda de la tierra. Odio las putas. Hombres o mujeres. Bueno, ya sabes, como sea, ok. Escribí esta pequeña publicación para que él vea qué tan grosero es este maldito bastardo por el hecho de que yo entiende el idioma inglés. Porque, adivina qué, soy el único blanco en el tren. Sorpresa, sorpresa, entiendo inglés. Tal vez deberías revisar quién va a sentarse al lado tuyo antes de hacer esos comentarios tan groseros. Como sea, lo escribí y sentí que él estaba un poco incómodo, como que... Mm, me refugiaré en mi sillita, tal vez debería decir algo, pero soy tan cobarde. So, Ah, finalmente hace movimiento. Este man se hace movimiento, cabrón. Se acerca a la parada. Se levanta, no me dice nada, no me da la cara, no se voltea hacia mí. Manda su mochila para atrás de la peor manera posible. Y me da en la cara, cabrón. Me da en la puta cara, cabrón. Me dio en la cara. No fue un accidente, es como que, ah, lo siento mucho. Normalmente mando así tu mochila, pero este man, como el hijo de puta que se cree y me da en plena cara con su huevada. Y bueno, por un segundo, ah, ok, lo voy a admitir, me quedé un poco aturdido. Me quedé un poco aturdido. No me lo esperaba. Y yo pensaba, ok, se acabó la grosería, esto no va para más. Me atrevería a dejar que esto pase para que resbale. Me dio en la cara. Así que, ya, ok, perfecto, aguántate, déjame interiorizarlo. Lo interioricé. ¡Pam! Le di a ese hijo de puta justo detrás de la maldita mochila, tan fuerte como puta madre pude. Y tan durísimo una mierda, cabrón. O sea, me levanté de mi puto asiento y usé el turbo de mi asiento, el impulso, y le pegué a ese hijo de puta. El man sale volando del tren, tropezando como un asalario de Pluto. Se cierran las puertas y yo lo escuché decir imbécil, así que yo, cómete verga. Y nos sacamos el, eh, ya sabes, el dedo del medio. Y el tren pasa. ¡Qué puta madre, cabrón! ¡Qué puta madre! Este es el tipo de persona que no necesita venir a Japón. Debería, o sea, si sabes quién eres, si ves este video, lo cual dudo mucho porque obviamente no investigaste nada de Japón, tú y tu novia son obviamente las mierdas andantes más idiotas y estúpidas del país puto del que vengan, me da una mierda de donde sean, incluso si son de mi propio país. Son idiotas, porque si hubieran leído algo acerca de Japón antes de venir aquí, sabrían que la mayoría de los trenes aquí están a full, especialmente durante horas pico. Especialmente en Kobe, en Osaka y Tokio, algunas de las ciudades más pobladas de Japón. ¿Idiotas? Así que obviamente no miraste ni aprendiste nada sobre Japón antes de venir aquí, así que probablemente no veas este video. Pero sí, si sí, alguna vez se te ocurre, uh, debería aprender algo más acerca de este país del que obviamente no sé nada, espero que veas este video. Y espero que te des cuenta de que Japón no necesita gente como tú. Tú eres el tipo de gaijin que Japón no necesita. Quédate en tu país, no te preocupes por seguir tradiciones, aprender el idioma o aprender algo acerca de Japón, porque Japón no necesita gente como tú. Necesitas quedarte en tu país donde tú y tu novia pueden portarse mal frente a la gente y donde la gente junto a ustedes puede portarse igual de mal. Porque aquí en Japón la gente no hace ese tipo de cosas. Tal vez, tal vez, de nunca en cuando. Pero es absolutamente excepcional. Y encima de eso, si te veo otra vez por Japón, te voy a reventar las putas luces, cabrón. ¿De acuerdo? Nos zanjaremos hombre a hombre. Si ves mi video puedes contactarme aquí. Te veré donde sea. Donde sea nos No voy a viajar hasta Tokio, no voy a cruzar medio Japón para verte. En tu poca estancia aquí, envíame un mensaje y nos veremos. Y ajustaremos cuentas como hombre, así no solo, oh mierda, voy a quedarme con mi iPod y luego trataré de darle con mi mochilito y escaparé. Zanjémoslo, zorra. Estoy aquí tirado, cabrón. Japón necesita gaijins y necesita gente con habilidades sensoriales específicas. La gente espera que asimile su cultura y que mantengas tu personalidad intacta. Hay una forma de asimilar y encajar en la sociedad, mantener tu propia personalidad y no ser grosero al mismo tiempo. Créeme, funciona, en serio. Lo he hecho y me va muy bien. He podido lidiar con un montón de gente grosera aquí en Japón o con gente molesta conmigo aquí en Japón porque si yo lo respeto, ellos me respetan. Siempre imaginé que ellos entendían lo que yo decía en inglés e imaginé que ellos entendían lo que también decía en japonés y viceversa. Eso es algo que hago solo en caso de que alguien pueda entender lo que estoy diciendo al lado suyo. Porque si voy a sentarme al lado de alguien y voy a empezar a decir cosas realmente groseras, no los diría en voz alta. Solo podría pensarle en mi cabeza, gran cosa, a quién le importa, me lo reservo para mis adentros. Si no tiene nada bueno que decir, seguro no lo dirás en voz alta, ¿verdad? Ese es el tipo de persona que no necesita venir a Japón, ¿ok? Una persona que no puede reservarse sus sentimientos para sí misma y que es realmente sensible a que la gente se le siente al lado. Oh, no, eres precioso, espero que todo esté bien, espero que llegues bien a tu casa, porque adivina qué, estás aquí justo ahora donde no hay ni puto espacio y mucha, mucha más gente va a sentarse al lado tuyo, pequeño hijo de puta, ¿de acuerdo? <sighs> Mierda, no puedo creerlo, cabrón. Tal vez, sabes, yo estaba esperando esto de no, ¿sabes qué? No esperaba esto de nadie. Solo del gaijin más inmaduro y analfabeto y más retrasado que jamás haya pisado Japón haría algo como esto. Y definitivamente este man encaja perfecto con la descripción. Ah, tal vez tenía, mm, pongámosle, en la mitad de sus 20... Ambos tenían descendencia asiática, pero hablaban perfecto el inglés, así que tal vez era gente de Corea o gente de China. Bueno, y hablaban perfecto inglés, y hablaban inglés entre ellos. Y esto no es rápidos y furiosos, ¿sabes? Los asiáticos no hablan inglés entre ellos cuando el hombre blanco se va, ¿ok? definitivamente son de algún país del que se habla inglés. Ah, eso es todo lo que puedo decirles. si ves que alguna gente publica acerca de su viaje aquí, de lo grosero que fue un man que conocieron en el tren o algo así, que tenía una novia que estaba horrorizada por el man que se le iba a sentar al lado mirando su iPad sin prestar atención a su gran culo de puta, ese soy yo, ese soy yo, y te invito a que le envíes un lindo mensaje, cortesía de mi parte. Ya sabes que pueden darle contacto conmigo para que podamos arreglar esto como hombre, Será un placer hacerlo. No, no voy a cruzar medio Japón hasta Tokio o en algo en el Shinkansen, pero si quieres zanjar esto en Osaka, yo también apunto. Como sea, solo quería compartirles esa historia. Ah, siempre me pregunto como que, ¿qué no debo hacer en Japón? Algo así. No seas este man. No seas este man. es mi consejo principal, no seas como este man. No hables como si todos al lado tuyo no pudieran entender inglés, porque adivina qué, algunos sí podemos. Uh, tal vez hablantes nativos de inglés puedan. Mírate alrededor y no seas tan jodidamente grosero y no te sorprendas de que alguien comparta tu asiento contigo en un tren que está a punto de reventar luego de que se atrase media hora. Ah, suficiente desfogue por ahora. Voy a grabar el JFag para Facebook. Y voy a eh, cortar este video justo aquí. Yo soy Unrested, este JFag. Nos vemos la próxima.